Danakeun li Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaji anna aqwamun yaumal qiyamah wa amaluhum kajibali tihamah. Sungguh datang beberapa kaum pada ura kiamat. Padahal amal mereka itu lagi bukit tihamah, Pak di Yaman. Jadi di Yaman na bukit yang bernama bukit tihamah jadi keberkali Nabi datang beberapa kaum di Uro Kiamat amalan bibiglinya raya. Nah, nyonya kinayah daripada amalan urunnya lidah tahat. Kemudian fayuk marubihim ilanar diperintahkan mereka itu ke neraka. Pegalah dan lah yang kelihatan neraka yang mendung. Pekan lidah pahala tebak. Jadi ibadat lempah jai, amal lempah jai diperintahkan ke neraka. Dia kan ke surga. Nyekan, tak neraka. Lalu tanya oleh sahabat, dia Rasulullah, musallin urun temayangnya?" "Wala na'amnya." "Urun temayang." "Oh, ira nak pergi urun jauh belang ra." <laughs> Kanu yusallun, adalah mereka itu sembahyang. waya sumun berpuasa. waya ya'khuduna hanatan minal lil, lail. Dan mengambil oleh mereka itu akan kehinaan daripada malam. Artinya jerah ke malam bagi ibadat kan. Ya? Kan urun tengah ni kan. Semayang, puasa, malam ke ibadat. Hai urung jerah malam dengan ibadat. Ha natan kehinaan ni mana je. Kehinaan di waktu malam artinya jerah malam dengan ibadat. Ni ana upane dungan nama empah jan yang tak nak bubut kuah Nabi. Cuma putra je masalah ke urungnya. Kan? Fa idza urida lahum syai'un minat dunya wa sabu 'alaihi. Apabila didatangkan bagi mereka itu akan sesuatu daripada dunia, getegom matanya dunia. Mata duh dunia cekat kepengnya. Hang rempok duk le. Yang ingin masalah. Padahal ibadat le. Bayangkan menyegutanya mengejar dunia ibadat di putra tinggal. Nyo urungnyo ibadat le. Malam hanag eh. Itunya malam dengar persiapan kerja singa. Uruk sikat dengar kerja. Bengoh sikat sibuk persiapan jalan kerja. Kerja. Tengah bungkuh-bungkuh dengan ikat-ikat obi untuk mengkat ada dia pasal. Yang dari pohle, Poh perik berangkat. Adhan tu, poh pah dengan dah buka lapak air dia. <laughs> Jadi, nyo orang nyo orang ibadat. Semayang, puasa, ibadat malam. Cuma yang nama masalah Menyodoh ke dunia menyangkut dengan harta wasabu sabu gegerok hang ketegong dunan hawa ke dunia tapi ibadat hana kurang nyan ora akhirat fayuk marubihim ilan nar lam raka empat dan ikun li nabi sallallahu alaihi wasallam okah okan li qala isa alaihi salam la yastaqimu hubud dunya wal akhirah fi qalbi mu'minin tidak istiqamah han tetap Musafat cinta dunia dan akhirat di dalam hati urum imannya. Kajalah. Hana itu musafat katanya. Menyo galak ke dunia, hana galak ke akhirat. Menyo galak ke akhirat, hana galak ke dunia. Maka yang ikut kepegah adawah. Dunia dan akhiratnya bermusuhan. Jadi dua dro yang bermusuhan. Ketika sabah tak pertamung lah mati, sabah tu hanya tamung lagi. Ino tak kurum leh dapat nama musang dapat luk mana? Ini tim luk mana? Musang di dalam. Tetapi peluang pegah tak salah mana? Ini tim luk. Padahal salah draw tu. Kebu dapat nama musang di dalam kenal. Menyo dalam hati kita nyo na cinta kepada dunia, nyonya hai tamong cinta akhirat. Nyan yang ne pegah le Nabi Isa kama la yastaqimul ma'u wan nar fi ina'in wahid sebagaimana hana mutafat ia ngadapui dalam sabah bijana dalam sabah gelah pasau apui pasau iya menya dapat sapui lenya dapat sapui iya mati apui dapat sapui iya dapat sapui hai dep dep le apui ju yang mana jadi dalam sabah tempat ia ngadapui hanjir mutafat maka dunia dan akhirat han mutafat dalam sabah hati dan dekun nabi sallallahu alaihi wasallam Ihzarud dunia fainaha ashar min harud wa marud. Hindari olehmu akan dunia. Karena sesungguhnya dunia lebih lebih tegah fihi daripada fihi harud marud. Nago harud marud wa ma yu'allimani min ahadin illa ya inna man nahnu fitnatun idi. Illa ayakula. Harud dan marudnya bukan porno fihi. Gebegah li nabi tegah fihi dunia lo. Idanya fihi harud marud hana tamurno. Tapi dah dunia tak kan? Tugas sihir dunia yang lo. Menyo sihir harut marut. Kadang-kadang orang nak yang selamat dalam di akhirat. Tapi menyo sihir dunia, ham jangan selamat li. Karena begitu orang kagalak ke dunia. Kan ia perkenal oleh dunia ini. Ibu doa pengasih. Yeah. Dunia dengan sihir ji menggunakan doa pengasih untuk dipergalak tanya ke ji. Sehingga galak ada. Wata galak kita nyok apa topo toro kontonya. Kami dah baju baju baju baju. Malunya makin trip, muda mahgala. Makin trip, muda mahgala. Makin trip, muda mahgala. Pajana be, hana be be, be mati. Sampai mati, yang tengah mati tengah galak kita nyok mandang. Yang dumnan sihe dunia, Maka ni bukan nabi sihe dunia lebih tegar daripada sihe harut marut. Dan kenle Isa AS Ya ma'asyaral hawariyin Wahai jamaah hawariyin Ridha ligata dengan sedikit dunia beserta selamat agama Nah dunia yang baca mentong kajiatnya yang penting selamat agama Jadi keselamatan agama lebih penting Sehingga Tak ada gedi dunia yang tak cuma sedikit Ridha juga relakan kajiknya nama Naji. Bekli gabuk. Bekli gabuk minta dunia yang lebih le. Yang penting agama berselamat. Dunia mengkena mantan. Kena kan dunia tak tuntut akhirat benar. Jadi yang gayu pereda ati kedanya, ati kedanya menerima dunia yang sedikit, yang penting agama selamat. Sebagaimana barang direda li ahli dunia dengan sedikit agama beserta selamat dunia. Nyo balik. Li ahli dunia yang penting bisnis lancar. Pokoknya semayang. Nah. Main lehu, apa-apa dong? Mesa si tengah put, kalau salam. Berarti mentang lehu. Dan lebih pas tajak si tengah put, leh dah semayang, kita mau dasak, semayang aja. Sehingga si siat ada kata bos dia, abah semayang kata dia buat. Bumnya punya dah semayang leho lah hotel dia raya wai. Dia asal ajak dia kata, dua gojak dia nak kabi hotel kenan. Dia sampai rugi hotel. Yang penting bisnis lancar. Jadi demi lancarnya bisnis, rela dengan sedikit akhirat. Semayang akhirwate, semayang hana jamaah, semayang hana baca yang sunat-sunat, semayang mekarat-karat, kagehum pokok jinah ibadat pokok ji nah nyo yang dunia tak tuntut akhirat benar menyo dunia tuntutlah dunia sebanyak-banyaknya akhirat asai mekena mentau main kita nyo urang buat pinyan ke dunia tak tuntut akhirat benar oh tak pun cok <laughs> yang ke pesan le Nabi Musa ba hawariin kanyan kita nyo balik gebegah Itanyo relakan dunia yang sedikit, yang penting agama selamat. Menyo ahli dunia, tawanya rela di agama yang sedikit, yang penting agama uh, dunia yang selamat. Harta bulu, jih berkaya, agama ibadat mengkena matang baju. Yang kenan. Mantanya hoi tamong dan kawannya cipegot aju. Dan kenle Nabi Insya Allah Salam bagi hawariin lom La aklu khubdi syair bil milhil jaris walubusul maswah. wan naumu ala mazabil kathir ma'a afiyati dunya wal akhirah sungguh pajuh ruti syair dengan fira gatha dan pakai pakaian bro dan eh bak tempat boh e nyen le dunyan beserta selamat dunia dan akhirat yang penting yang selamat daudib. Selamat wakirat baik binasa. Masalah makanan pu yang na. Tempat eh pakaian pu yang na. Nyandunan jai ka. Pajuh roti syair. Nah dua buah gandum lagi yang kali dah pegang. Gandum bur dan gandum syair. Gandum bur tepung ji lebih lembut. Roti ji lebih mangat. Gandum syair tepung ji lebih gasa. Roti ji menurutnya naju. Lagi roti pegak dari lho ayuh rupti dari leh kak mana ni juga ni ibu tu pung bacut biha nama oh. nya rupti sair lagi nyan alenya bil milhil jaris ketemon ji tira gatha tira yang hana hancur lama kanan. Orde takak ada menggerung-gerung tentang ada hano hano pasti ibu tidak kak gerung gerung gerung Nya di tiranya Nya tira jari he he tira kata Luksul masuk pakai pakaian masuah ijar kiah mentampai-tampai hihi pihanagun nomu alal madabil tempat eh dia ada eh, rumah tu tan tanah tuhan tempat boek eh hana sapa yang ke boh-boh tengkurak apa no nyahina naju tengut mangat tengut kero nyan dumnan getanyo merumpok dunya nyan le dumnan Apabila gedanya selamat dunia, selamat akhirat. Iman tu berilah. wakirat bahagia. Dunan dunia kalu, arti Artiji. Tak terkedi keselamatan dunia dan akhirat gedanya. Tergantung di atas dunia yang berdik lom. Terpaksa ada berdik. Hai dunan ke berkala? Naim parah lom. kibar naim parah lom. Pajuh ruti gandum hana tirar kiyah. Olinyan bajem bajem bro pitan. Terkedi pih lagi nyan. Payah dah terimong demi selamat agama. Nya dumno yang dipentingkan selamat agama. Man menyo dumnan kada temu, nya jadi dak ka, mewah dak ka ngi buah nabi ta. Dumnan ka bereh sana. Hana payah mitali, hana li ka payah kaget adat. Man dum terempok li tanyo urunyo ke ban ka? Pu mentang tamah lo. Ibu kamari lain tu. Buka mari ci biliung baje, biliung jakro. Ka thabo. Olnyan ci makanan yang dapat jauh selamanya buat rah nyaw depo ngatha pu bro pute teman bu bodra nyaw thiraga thiraga tha thira yang de dekat mengering-gering hati hanjo adapun eh, pu rendang yang lembut putra yang tengah baju mai menyodum nan kata baju agama hai rumpok selamat lo kepu ti makanan dumnan leurung je dum makanan kem yang penting pertimbangan agama Idanya dumno ka makanan golom narnya na mang agama. Pajan dapat timang mendon tamah lom. Tamah lom, tamah lom. Pegah tu pakai agama na selamat. Dan diriwayatkan sesungguh Isa alaihissalam ku syifa bid dunia dinampakkan akan dia dianya Nabi Isa dengan dunia. Gepedeh dunia bak Nabi Isa bukan bumi dunia bak Nabi Isa maka melihat ianya Nabi Isa akannya dunia di dalam rupa ajus syauha urun tuha yang beruk rupa alam Lih tuha beruk rupa alam nah jadi gap kat tuha tapi mendengar Nyolih lih kat tuha beruk rupa alam dasar aju rupa mempetak menan Alah mau petak bentuk hanagar kulit kakrut di tam lom jerawat lom pokoknya sampai habis bro rupa urang tuhan yang yang dunia berai eh? dunia geperupa dalam sira urang tuhan yang cukup berupa alaiha min kulli zina ia cuma atuhnya urang tuhan daripada seluruh hiasan hiasan lengkap menyodak eh hiasan tidur anak darah Apa lah. Maka ditanya oleh Nabi Isa baginya urun Tuhan yang kam nakah ti berembah lah kau nak ha? nyan roh ke cukup bro hiasan yang nak le orang je tu uang hiasan tak yang nak menyod diri orang bro berembah nak menikah okalah oh, itu ut inilah usihim hana ududum hai wili orang bajai yang dum nanjai tengku lintuk le dunia yang cukup beruk benar. Berarti ramai nak orang gelak. Padahal kan gura. Droji kem, droji bro. Hiasan tagai yang na tagai. Pemunya tanya ke mana minta orang? <laughs> Puo bro tapi na hiasan atau laga tapi hana hiasan. Tapi kenyataannya lupa jaya yang lincau. Lausihim. Anak duduk, duduk perjaya kaya buah. Pakala, dia eh, sambung tanya. Buka, nyandum nan rame. Tutaliku naka, au matuang ka? Duda pui calu arau hai ule. Atau sampai mati ga daripada kata, habis umu ga eh, memang kata rak jaro. Atau dalu. Pakala jawab, hana? Dalu hana madiro yang meninggal normal pi hana. Bal katal tu kullahum kupoh mandum. <laughs> mandu kupoh nenek tali lo, magalah ayam itu. Jadi tali, mana? Ninggal kan? Kopoh handuk. Pakola, makanya kau le insya Allah salam. Anjaban le dua jikal bakin. Irian kalau kau orang yang dah udip jenuh kalau kopoh lo mah. Kefal layak tak biruna. Pakai hanya cok pelajaran dengan lah kau orang yang kau lihat yang ambil kopoh. Mereka kata lu, eh belum juga sampai kopoh ji. Tapi han, dia tak galak, dia tak ah. Prepoh lom. Arti ji, orang ke dunia galak gara-gara hiasan dunia diri dunia kem diri dunia bro. tapi orang tetap galak ke dunia dan gara-gara dunianya orang binasa kan lagi poh benar yang poh tanya jih ajud syohak benar yang binasa tanya dunia tapi dia galak ke jih berarti tanya galak ke sesuatu tukang pebinasa tanya Cuman gara-gara bajihnya nahiasan. Yang padahal draw je hanya tung becut ni. Tapi tetap galak dan je cukup kejam di poh danyo. Makanya lagi ikut ke berah menokon. Bahawa cinta ke dunia han mutapat dengan cinta akhirat. Menyodanya cinta ke dunia berarti hana cinta akhirat. Kebahagiaan akhirat hana merumpok bagi orang cinta ke dunia. Tetapi ke tetap cinta ke dunia dan ke akan binasa dengan dunianya. Ya, menan kah kaje Allah alam sallallahu ala muhammad